porque especialmente el motivo para el que yo vine aquí, que fue este, arreglarme la visión, pues yo he quedado, me siento satisfecha de lo que me ha hecho el, médico, el doctor. Para mí yo le digo que tiene unas manos milagrosas y que pues siempre lo recomiendo a cualquier persona que me dice, yo siempre lo estoy recomendando porque a mí, conmigo fue un éxito la operación. ¿Qué tenía como problema? Tuve trasplante de córnea. Y se entiende porque esa es una operación no, como, no muy sencilla, porque es la córnea de, de una persona fallecida. Entonces esa es la que a uno se la trasplantan y que de acuerdo tanto al médico como al cuidado que uno tenga, pues no se va a producir el rechazo que puede ocurrir cuando hay trasplante de órganos. ¿Y eh, cómo se di cuenta usted que tenía un problema? Me di cuenta que tenía el problema porque comenzó a fallar la visión y que algo me molestaba en la vista. Entonces recurrí enseguida a los médicos. Y para yo caer, le digo así, para yo caer aquí con el doctor, yo consulté cinco especialistas. Cinco especialistas, lo cual no me convencieron. Y por ahí yo tuve un compañero, yo era profesora, entonces yo tuve un compañero que me recomendó al doctor Matamoros y me dijeron que era muy bueno, así que yo vine y pues me convenció y con él me hice la operación. mire, yo tenía diferentes diagnósticos. Eso también me hizo confundir. Porque, bueno, el primer diagnóstico fue de un buen médico también. Sino que, ¿qué ocurrió? Que el doctor este, no fue... Usted sabe que una operación de ese tipo, uno tiene que estar, pues, seguro de la, habilidad, de la calidad de médico especialista, ¿no? Entonces, de allí otros, en cambio, me dijeron que era catarata y, bueno, me confundieron, así que la final tres sí me dijeron lo que era y bueno, caí con el doctor que en las mejores manos que pude haber caído fue con el doctor Matamoros. Una sola cirugía y no tuve ningún problema, no fue a mi casa, desde luego este, tomando en cuenta las recomendaciones del médico, y de allí no he tenido ningún problema, de allí las veces que me cita me pregunta si tengo algo, si algo he sentido, no, ninguna novedad hasta hoy. ¿Y cuánto tiempo duró la cirugía? ¿Se dio cuenta o no? No, casi no me recuerdo porque fueron dos personas que nos operamos de lo mismo. Primero fue una persona y después fui yo. Inclusive la persona que la operaron primero y según la hermana me conversaba antes de la operación, pues yo hablaba con la hermana y me decía que la hermana este, parece que de novelera se hizo operar mal. Ya no pensándolo lo grave que era eso, porque para mí, yo veía un trasplante, para mí cosa seria, pues no. Bueno, entonces, de allí se hizo operar y parece que le dañaron la... Ella, ah, no, se operó de catarata. O sea que la operaron dique de catarata y le dañaron la córnea. Ese fue el, problema, sí. sí. De acuerdo al examen que le hemos hecho ahora de la córnea se ve muy bien. Ya, sí. El contagio endotelial está muy bien. Muy le no tengo ninguna molestia. Entonces entiendo que, que está muy bien hecho <laughs> su trabajo, sus manos maravillosas, Aquí Aquí podemos ver el contaje de las células. Tiene 2.833 células y se puede ver la morfología, el tamaño, la forma de las células. Y eso se nota aquí la diferencia entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, que son células grandes que tienen tendencia a ir ocupando los espacios de aquí, que se van perdiendo las células. Ella tenía catarata y el trastorno en la córnea, así que debimos hacerle las cirugías el mismo rato, tanto lo uno como lo otro. Y gracias a Dios salió todo bien. Gracias a Dios yo me siento contenta porque he logrado lo que quería, que usted sabe que las vistas son órganos muy importante para todos. Pues. Y como así había, había cómo recuperarlo y encontré a la persona indicada, fue el doctor Matamoros. Entonces, allí cumplí mis deseos y estoy como me ve. La córnea está completamente transparente, se ven las suturas y el área de la pupila perfecto. Central, el lente está centrado, aquí está la sutura de la, cirugía de catarata y acá están las suturas del trasplante de córnea, que no ha habido necesidad de, de quitar esas suturas porque el astigmatismo que tiene es muy mínimo y la visión es tan buena que no se justifica. De hecho, al dormir en el ojo izquierdo y el cistane a los dos ojitos mañana y también. ¿Ah? Ya, doctor, muchas gracias. sería bueno de aquí hacer un control de la SMS. ¿Ah? voy a la ah, ya, ya. ya, ya. Muchas gracias, doctor. Que pase bien. Permítame. Gracias, perdón. Licenciada María Hidalgo Bustamante, ¿usted recomienda al doctor Matamoros? ya yo le dije anteriormente que las personas que con las que converso y hablamos de ojos, generalmente mayores. Yo siempre recomiendo al doctor, porque la operación que a mí me hizo, yo he quedado bien. Yo veo inclusive mejor que con esta, que no. Y yo, y yo como es, ni siquiera con lentes, porque yo hasta manejo sin lentes. Yo manejo sin lentes. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo justo ayer cumplí 76 años. Muchas gracias y eh, feliz eh, cumpleaños. Muchas gracias.